Дорогие друзья, коллеги, партнеры, клиенты, заказчики, поздравляю вас от себя лично, от всей компании Симметра с наступающим Новым Годом. С Новым Годом! С наступающим Новым Годом! С наступающим Новым Годом! Хо-хо-хо! С праздником!